Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game indie yang bertajuk Roger A Spanish Horror Experience Game ni dibuat oleh orang Spanyol Gamenya game horror Spanyol Tanpa buang masa Let's go Pop Eh let's go okay, Aku tak tahu Spanyol punya horror macam mana Malaysia punya horror pun kita tak tahu Apatah lagi Spanyol lah Your friend has been missing for days The only clue she has left you is a note in the room with the address Okay so kawan kita hilang Senang cerita Okay and then kita pergi uh, rumah kawan kita lebih kurang I guess So yeah Sepatutnya hari ni aku record game lain tapi Tak boleh ada problem sikit so takpelah kan Okay right hole right click look in detail Oh kita boleh zoom Aku terkejut siap bunyi kipas aku kat tepi okay right, Kita boleh zoom Oh ni horror experience guys So ready eh untuk jump scare ke apa Boleh lalu ke tak? Boleh crouch Yes? Tak boleh So kita kena Oh boleh tekan switch lampu Oh ada orang datang Siapa Left click ring the bell Oh okay okay Assalamualaikum ada orang ke Tak ada nampaknya Oh kita terbuka baik Oh so ini lift tadi kita nak pergi Bilik ataupun rumah kawan kita Iaitu di bilik 3A Aku nampak flashlight Middle click Media klik aku tak berfungsi apa? Uh, ah, finally. Apa dia tu? X. Oh, X lah. Aku macam nak hancur lah media klik aku. Okay, so kita ada first bilik. Ataupun ini adalah dap... Adalah dapur. Okay, sound dia macam tak padu eh. Alright. Harap-harap lagu ni tak copyright. Jangan. Uh, pisau. Kunci. Yes. So kita dapat kunci Bye bye lagu Spanyol la, la, la. Tak ada Itu bukan horror Itu maybe gambar queen dia Alright So kawan kita hilang eh Bukan mati Tapi aku rasa kawan kita dah mati kot Tandas Cermin oh. Ada note Tak tahu dia tulis apa lah tu kan Dia bagi tahu something So ini ke kuncinya? Bukan. Kita kena cari kunci lain pula. So kita akan gerak pergi sini. Aku rasa kunci tu untuk bilik tadi tu kot. Bilik yang belakang tadi. Uh, kita boleh masuk sini. Oh, kita guna kunci untuk bilik tu. Nice. Okay, rak dia dah ni. Oh, ni semua note-note ni aku tak nampak sebab dia tulis apa tau. More convinced than ever my crusade. I'm really... Oh. Dia ni makan pil. Selalulah game-game horror macam ni. Suka makan pil. Oh, nampak ni? Penuh pil. Weh bahayalah Jangan dimakan pilnya So kita ada Jesus di situ Eh bunyi apa tu? Hold middle click Recharge battery Oh Oh dah ok Oi, ini main menu tadi Ha, misai kontot Kita ada diary Dan juga next kunci Eh, aku dah risau ni bunyi pelik-pelik ni. Yes. So, kita kena pay attention dengan yep. Gambar-gambar yang dikata Jesus ni sebagai clue. Ya eh, aku call apa? It doesn't work. Of course lah. Meow. So, kita ikut je darah ni pergi mana? Itu dia. Jangan-jangan. <gasps> Tapi bunyi dia tak apa-apa padu sangat lah Okay Tak apa-apa dengar sangat Ni Yes Kita jumpa dah kunci Clue dia mengatakan kunci di belakang Jesus Ni apa benda daging-daging Ah, ni aku tahu nak buat apa Right Ni aku tahu nak buat apa So sekarang kita dah ada kunci Kita akan pergi ke Bilik yang mana aku tak buka lagi Iaitu bilik ni Here we go Aku assume ni bilik last sebab ini bilik yang aku belum buka lagi. Gambar dan juga read clue. Ignorant mind like an empty bookshelf. That what separate the sheer from my vision. My crusade for the redemption of Spain. Bookshelf. Right? Ni dia. Yup. Aku dah agak ada secret belakang ni. Mesti punya. Aku tengah layan-layan Tiba-tiba ada orang bawa ni Oh dia dah start dah Dia start dah guys Dah start dah Dia dah start mantul Dia dah start mantul lah Mantul lampu So aku akan pergi belah kiri dulu Sebab aku nak tengok kenapa Dia datang dari sini uh, Ya ini semua Kristian yang aku tak tahu So macam biasa kita ikut darah Oh kawan kita dah kena bunuh kot Dengan Oh ini organ manusia betul ke apa ni <gasps> Haa ah! Oh oh, ada eksperimen kat sini. Oh oh. Mayat, ada orang dalam ni kot. Ada orang kot dalam ni. Di tempat penyiksaan weh. Ah. Uh, kalau akulah sebenar-benarnya aku dah gerak dah ni. Just four notes of the glorious melody of the fatherland are enough to unblock the truth just four notes four note oh four four We need you. uh ada benda terbuka sudah pastinya benda terbuka itu adalah pintu itu so empat note spanish kita dah main so sekarang ni kita teruskan perjalanan kita dan harap-harap Oh oh oh Charge oh. charge charge charge Flashlight ni penting Kalau tak kita tak nampak jalan So dia bukan middle mouse eh Dia kena pakai X Untuk Charge So dia dah buka I guess Wow Wow Aku mati Aku bukan boleh lari pun So buka-buka tu terus lari Macam tu keluar keluar. Dikejar dikejar dikejar. Wah. Keluar keluar. Lari lari lari. Wah. Wah. Lari lari keluar. Lift lift lift. Ya cau lah. Ah. Lari ke mana siap? Wuh, terkejut aku gila. Wielas tu Oh yang tu memang ending dia Kau jangan game Jangan buat aku macam tu game Aku terkejut Alright uh. <laughs> Oh what a game eh So game ni game pendek je The Spanish Horror Experience Rojo Dia mula-mula dia build up tu yang biasa Lepas tu dah ujung-ujung tu uh, Jump scare dia tak adalah banyak sangat Tapi dia punya perasaan takut tu yang menyebabkan aku macam risau kan Benda tu nak datang daripada arah mana apa pun harap-harap korang enjoy. Sepatutnya hari ni ada konten lain tapi taklah PC aku buat problem so aku letak je lah game ni. Hopefully korang enjoy. Kalau korang suka dengan video ni korang like. Kalau korang suka korang subscribe memang membantu aku sangat. Dan juga korang komen kat bawah. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.